ماذا أكتب عنك من شعر وغزل وانت التي كتبت تفاصيل حياتي ولونت لوحات قلبي بأصابعك من ألوان عيناك ماذا أمدح فيك وقد كتبت اسمي بين أسماء العشاق كالماء والزين الليل ليل والمجنون ماذا أغني لك من قصائد حبه وقد غنيت تفاسيري بكل الأكوان أنا لست أنا بوجودك في حياتي فأنا معك أمير العاشقين وسلطان على عرش مملكة الحب